иду на экскурсии э, с делегацией из Израиля. Let's go swim in Fun Town. water in Russian. Вода. I'm really amazing. I'm going to share all this experience back in my country. What's the best? Burger King or McDonald's? McDonald's. Why? Всем привет, с вами Жора, и сейчас я иду на экскурсии э, с делегацией из Израиля. Меня пригласили на эту встречу. Сейчас мы показываем э, ребятам из Палестины, из Израиля местные достопримечательности, общаемся, преодолеваем языковой барьер. Э, наверное, им не очень интересно слушать о э, достопримечательностях, но мы развлекаем их как можем. <laughs> Hi! How are you? Fine. <laughs> What's your name? Rana. Ah, what? Rana! <laughs> How um, many days you are here? Four days. Four. Four? And I am from my born. What? I born here. I know. <laughs> Can you... Um, tell me your um, Yeah. your uh, <laughs> как сказать You're welcome. your your impression about Russia yeah in a few words Okay. okay. It's, it's so beautiful. beautiful And it's a lot of trees and trees. like I will follow you. Okay. What's your uh, channel name? Шо, Влад, хочешь быть в моем влоге? Всем привет. Всем привет. Вот этот человек меня пригласил. Меня пригласил на эту встречу, чему я вот ему очень сильно благодарен, потому что просто практика языка, вот ребята дружелюбные, это настолько все интересно. Guys! Guys! Now Let's go swim in Fun Funtown. No swimming? Why? Калинка! It's like music. Калинка. Клип. Йо. Итак, ребят, сейчас я спрошу парочку вопросов. Это э, преподаватель э, у израильских детей. В общем, она их ведет, ведет их в группу. Сейчас давайте спросим, как ей Россия, нравится ли и вообще какие впечатления. What impression about Russia? Actually, I'm amazed about Russia. Everything here is so, so beautiful. It's my first time, my first experience, mm -hmm. but I'm really happy, I'm glad I met. Russian people are so friendly, cities are interesting, there is a lot of things to do here. Mm -hmm. I'm really amazing. I'm going to share all this experience back in my country. Can you say to my subscribers, hello? hello! <laughs> okay. Hello okay. from me to him. I'm Ребята, я в шоке. В общем, вот эта девушка, у нее были вот, вот такие вот длинные волосы прям. Да, и она их состригла, вот у нее короткая стрижка, она их отдала детям, которые больны раком, у которых нет волос. Просто взяла, отдала, я в шоке. И вот это тоже. У нее тоже были длинные волосы, посмотрите какие. А, и, и тоже взяла и состригла. Я, я первый раз встречаю таких людей. it's cool. What you uh, do in Russia? Learn English. No, we are in camp. Camp, okay. And what uh, impression about Russia? Uh, I see. I ask you. I ask you. uh, it's so beautiful. I love it. What you like in uh, this city the most? You! You! <laughs> it's video! <laughs> What's the best? Burger King or McDonald's? McDonald's. Why? because because it's, it's uh, the most tasty or yes I think it's same no no McDonald's it's the best пришли в Макдональдс на самом деле было вообще, что очень сложно коммуницировать, э, когда твои знакомые не знают русский язык, и ты такой один знаешь русский, пытаешься объясниться. Ну, короче, я чуть подзатупил, но все равно вот заказ мы сделали. Доброе утро. Сейчас э, она меня будет учить арабским словам, я буду учить русским словам. Погнали. I'm first. Вода in, in э, Russian is water. Oh, but water in Russian. Вода. Вода. Вода. Вода. Вода. Вода. Water in Arabic is uh, май. Май. Май. It's right? Май. Май. Вода. Шарик, балун. Uh, in Russia it's uh, шарик шарик. Шарик. Прям как Жорик. It's me. Жорик. Жорик. Жорик, Жорик. шарик. Эвен. Балюн. Balloon. What is it if Hevek? If Hevek, it's... How are you? It's how are you. Give Hevek and answer. Enemy. Enemy enemy, это значит, со мной все хорошо. I'm good, э, I'm fine. I'm fine in Russia, это со мной все хорошо. Со мной. Со мной хорошо. Со мной все хорошо. Со мной все. Со мной все хорошо. Это I'm fine. How are you? In Russia it's uh, как ты. Как ты? Как ты? Difficult? Смотрите, ребят, если вы не учите английский язык, вы теряете для себя огромную просто возможность, потому что, зная один язык, там, русский, украинский, белорусский, вы как бы, у вас один мир, а когда вы э, учите английский, когда вы знаете английский, можете коммуницировать, для вас открывается абсолютно другой мир, э, другая страничка, и сознание расширяется. Я не знаю, как это объяснить, но это реально круто, что э, ты знакомишься с другими людьми, с другим бытом, и как бы расширяешь для себя э, мир. И это круто. Let's go, bam. Bye-bye. Make like that.